dodoknya ngikutin terus ikut combo combo eh, pak salam dari Binjai bang salam dari Binjai bang Weh, Bob lepas kali itu di ai, Di kanan, di kanan. Santai. Relax, relax. Ada sini. Jadi pengen mepet lagi ya, Cak santai santai isi darah dulu bang bang TPP TPP dia aku ah pegang pegang pegang lagi baby lagi satu lagi baby day lagi satu lagi Buset jump shot. Wah gila pak. belakang-belakang depan sini mati mah kurang ajar <laughs> Kapan nih? Hajar kaget. Aman, aman. ini, ini, saya dapat. Ban, saya. Ya Allah, ban. Saya lagi ban. Kau keluar, kau keluar, kau keluar, kau keluar, kau keluar, kau keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, lihat ini, ini kau lihat, ini depanku, ini depanku, ini kau lihat, ini kau lihat, ini pak bikin aku juga. Ini kau lihat dulu, tembak ini depanku, ini dia paling ini dia berdiri, dia berdiri, tembak, tembak, tembak, tembak. Biji pak, ngajar serius pak biji. Berisi. Dia pak. Saya punya aja. Woi, sapo di sini sapo. Satu lagi. Wih. Ya, gua di end kontong. Someone has been here. Ah, tolong eh, mana? apa? BK apa mana kau dasar kurang ajar? <laughs> Backupan, eh, backupan. Eh. Masuk ke sana, masuk ke sana. Masuk ke sana, apa? masuk ke sasa Saya itu di depan, di depan sasa Di depan keluar kau dulu. Keno satu di luar sasa Keno keluar kau dulu sedikit. Keluar kau dulu sedikit sasa Tidak keluar kau dulu sedikit, keluar kau sasa Oh sasa kurang ajar, keluar kau. Ah betul, di situ. Di belakang, belakang, belakang, belakang. Ah be, kiri, kiri, kiri, kanan, kanan, kanan. Kanan masuk ke kanan, kanan. De, kanan, kanan, muka putar, putar. Eh, itu di atas, di atas sudah ada orangnya. Eh. Subhanallah, bom, mati. Masih bau kok. Sabar iya, ya? dulu. Oh. Bencana. Kaget, asu. Sakit. Sakit dede anjir. Kurang ajar ngebum gak ngomong-ngomong setan. betulan, orang betulan, kurang ajar orang betulan. Saya cuma tes tes ain Bang, teman kita bang. Aduh. Aduh, aduh. Teter mata. Oh, di bawah. Keterlewatan. Aku mau, aku mau, Gila ya, gila ya. Kena lo benar kena itu guys, bukan mungkin itu. Fajar sejak kapan guys? Macam-macam guys. Suka mabar sama mereka guys. Eh. aduh, aduh, ada jam sekian. Ah, aduh. Ikan pak lampunya pak. Jalan buntu. Jalan buntu pak. Gila pak, itu impian saya pak kosmetik. Apol atau satpol? apol pak. Terserah warna apa, saya ikhlas terima apa adanya. Ya. Yang penting Vespa Matic pak. Hei, saya suka sekali tuh Satpol Vespa Matic. Satpol, eh, Saya serius. Gila dukun gagal. Serius saya. Kelihatan. Serius, gagal serius, serius. <laughs> Eh, kalau tidak, nah hilang telingamu. Pilih aweng, Bang mikrofon punya berapa koin? Tiga ribu. Wah, eh, eh, eh, eh, mati, mati. Mati tidak. Wih. Reksan Mbak, reksan Mbak. Biasanya mati. Apa sih? Opa. Hmm. helikopter. Ah! Nalempar ka ba? subhanallah. Ako, mawar dia ya. Nalempar helikopter. Tolong. Itu hmm. ayah saya, Sapo. Aduh, belum pi berkenalan. <laughs> Selamat datang di welcome. I love you everybody. Thank you eh is the welcome. Thank you, thank you, thank you. Selamat datang di welcome. I love you everybody. Thank you is the welcome. Agora, se a